L'espai previst per anar amb bici no és la vorera, sinó la calçada. Per incorporar-nos a la calçada, posarem la bici en diagonal en un punt fora del flux de trànsit des d'on puguem veure i ser vistes. I ens posarem en posició d'arrencada. Ens assegurem que no vingui ningú i sortim. Abans d'entrar a la calçada, fes una bona ullada